de là, un moyen de transmettre un savoir sur le monde, dans le sens où j'étais partagé en dehors de la cohésion du groupe. Il y a aussi le, récit qui sert à transmettre un moyen, un moyen de savoir sur le monde. Euh, je suis allé là, j'ai bouffé cette plante, j'étais malade, <laughs> etc. Donc euh, le, savoir est transmis sous forme d'un récit. Et après, euh, donc, dans l'élaboration culturelle, le récit permet de partager une expérience sans la vivre. Enfin, de partager l'expérience de l'autre sans la vivre. Et éventuellement, euh, donc après, les, théories les plus communes sur la fiction, c'est de partager éventuellement des expériences qui sont euh, dangereuses, traumatisantes ou euphoriques hein, d'ailleurs aussi, euh, sans les vivre réellement, mais tout en se mettant dans les, conditions de, les vivre par le, récit de fiction. Est-ce que c'est dans le but de se préparer à ou... Alors, euh, ben, en fait, c'est l'idée que l'humain, <laughs> détestant l'imprévisible, se prépare aussi à l'imprévisible en même temps, avec, euh, avec ce, paradoxe-là. Euh, quand tu travailles, moi je travaille depuis pas mal de temps dans mon unité de recherche avec les, psychologues, et une partie de ceux qui sont passés dans mon cours sur le récit, ben, ils étaient, je vais dire, après l'attentat de Nice, ils étaient en bas sur la promenade, nous on a eu les, les retours. Et euh, les gens ne vivent pas euh, le trauma de la même façon, en fait. Et euh, finalement, c'est ceux qui, sont le moins traumatisés, c'est des gens qui avaient tout un tas de scénarios peut-être dans leur tête. Est-ce que c'est sous forme de fiction, sous forme de se l'être imaginé eux-mêmes, etc. pas forcément des gens qui avaient plus peur que d'autres. la, résilience par rapport à l'événement imprévisible, elle n'a pas, pas, elle jamais essayé de, la mesurer, mais euh, se demander à quoi ça tient, euh, c'est quelque chose qui, en fait intrigue beaucoup euh, la, psychologie, ça, sans qu'on arrive vraiment à formuler pourquoi. voilà, donc... donc si je comprends bien, ceux qui ont exploré les possibles au travers de récits, quand l'improvisible leur tombe dessus, sont plus en mesure de, de, de, de dépasser l'imprévisible, c'est ça Enfin, de le digérer Oui, sans doute. C'est une euh, des théories, c'est une des, théories des, psychologues. Euh, des gens qui ont peut-être réfléchi sur leur propre mort aussi. Euh, que ce soit sous forme méditative ou en allant regarder peut-être même à leur insu euh, des, fictions. Donc il y, a toute euh, une expérience du, monde ici qui est... ça arrive même chez les gens de métier en fait. Les militaires, ben, il y en a qui reviennent, qui sont traités pour stress post-traumatique et il y en a qui ne sont pas traités pour stress post-traumatique. la, question, elle se pose, on sait identifier pourquoi les gens sont en situation de stress post-traumatique, mais en fait, ce qui se passe, ceux qui passent pas, donc ils ne sont pas en situation de stress post-traumatique, ben, on n'a pas de données sur eux, si tu veux, de certaines façons, ou d'expérience, parce qu'ils ne passent pas par le, par le, système. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de paradoxal. Est-ce que le récit joue un rôle dedans euh, c'était une des hypothèses euh, qu'ils émettaient, puisqu'à un moment, on, a, on a eu deux, doctorantes qui travaillaient à saint anne à Toulon, euh, où en fait, c'est là qu'allaient les soldats français qui revenaient d'Afghanistan. Et donc, bon, après leur thèse, il y avait une partie qui était confidentielle, etc. Et on a aussi quelqu'un qui a travaillé sur, sur, sur les attentats. Et euh, par contre, le problème, c'est que euh, quand, tu poses la question sur les gens euh, bah, qui ne sont pas en situation de trauma, parce qu'il y avait quand même du monde à Nice sur, la promenade quand c'est arrivé, et il y a du monde qui a vu, hein. il y a beaucoup plus que les gens qui sont actuellement pris en charge, même si tu comptes les gens qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils n'y vont pas, en fait, ils refoulent, mais ils ne vont pas bien. Mmh. Il y a aussi les gens qui, ont repris, on va dire, une vie normale, pour employer un terme galvaudé, mais euh, qui marche. Et, là, c'est tout est au, au niveau des, des, hypothèses. Alors, je suis en train de retomber un peu sur l'histoire du, du, trauma, mais il y a cette idée, tu vois, de, de la simulation. Est-ce que la fiction apporte quelque chose et là, euh, comme Philippe a posé, euh, parce que ça a été <laughs> de ses lignes au début, euh, cette question, oui, la vous parlez en fait du, récit historique, vous parlez des gens qui racontent leur expérience, mais alors quelle est la spécificité de la fiction En fait, si, tu mets en regard la fiction et le fait divers, tu vois, et la façon dont c'est regardé. Et en fait, effectivement, on n'est pas dans le même dispositif, il n'y a pas un cinéma de faits divers même le documentaire est déjà, euh, constitue déjà un travail euh, narratif euh, par le montage, après avec ou pas de, voix off, etc. Et pourtant, le, comme tu dis, dans le fait divers, effectivement, très rapidement, les catégorisations vont, vont changer. En fait. Moi, j'ai envie de, de, mettre un terme, je ne sais pas si c'est le terme de transgression, parce que dans ce que j'entends dans la simulation, dans ce que je fais, il y a la capacité du, du récit à être transgressif. C'est quelque chose qui, moi, me préoccupe parce que dans la pratique du cinéma et de la consultation sur le projet des autres, ça revient très souvent, c'est-à-dire que la puissance du cinéma au XXe siècle a été de pouvoir montrer euh, beaucoup, euh, juste euh, tout simplement des gens en train de s'embrasser, par exemple, que les gens allaient au cinéma beaucoup pour, pour voir ça, et puis à un moment, c'est devenu plus du tout nécessaire d'avoir cette simulation-là au cinéma, ça a perdu sa, sa puissance. Euh, fiction. Et, une des analyses que je fais, c'est que le cinéma rame à être transgressif aujourd'hui et que la fiction a, une nécessité euh, souvent d'être transgressive. Mmh. Euh, est-ce que ce terme est parlant pour les gens autour de la table ou pas du tout C'est mais en fait, sur deux plans, si tu veux, tu donnes un bon exemple, il y en a d'autres. c'est à la fois, donc quand tu montrais deux personnes qui s'embrassent, ben, il y avait une double transgression. C'est-à-dire, c'est montré, mais c'est dans de l'ordre du spectacle. Donc tu, tu mets en scène, tu, mets en spectacle un fait qui est transgressif. Mhm. Donc ça, c'est la première euh, transgression, mais c'est le fait lui-même que tu représentes qui est transgressif. Et la deuxième transgression, en fonction du code moral dans lequel se situe ton cinéma, euh, à l'époque où on coupait les... Euh, je connais bien la sur le cinéma franquiste, où on coupait les baisers, justement, où les, acteurs, on voyait les gars qui ont vu les films, ils se rapprochaient, puis hop, ça faisait ça, <laughs> parce que c'était des coups de ciseaux à l'arrache. Et, et en même temps, tu as une deuxième transgression qui est parce que mettre en scène un baiser, c'est transgressif, tu vois. Mhm. Donc elle est des deux ordres. La, la, deuxième peut tomber sous le coup de la loi. Là, là tu poses vraiment une question, euh, une question directe. Alors effectivement, la deuxième, je pense, euh, elle peut avoir tendance à disparaître. On n'est plus sur des systèmes de, censure. Euh, ou alors elle peut relever, tu sais, c'est les mecs qui vont aller brûler des cinémas parce que tu n'as pas le droit de représenter la vie du Christ. Mhm. Mais comme je cherche un peu un lien entre cette question, disons, du, cinéma et puis la question euh, préhistorique, puisque c'est un peu, on met en instruits, est-ce que euh, la transgression, tu parles de la Bible, la Bible c'est en permanence des transgressions, en permanence des histoires de transgression, il n'y a quasiment que ça dedans. C'est, euh, est-ce que, est que on, dit qu'il y a une fonction essentielle du récit, est-ce que c'est une des fonctions essentielles Est-ce que ça fait partie de cette notion de simulateur. Explorer ce qui nous fait trembler, c'est ça que tu veux dire Explorer ce qui nous fait trembler, faire bouger les codes sociaux, euh, être euh, euh, partager une enfin, ce rapport entre le prévisible et l'imprévisible. Donc voilà, quand il y a une famille dans le village, la fille qui couche avec quelqu'un qui ne devrait pas coucher avec, comment on va aborder cette situation C'est quand même une matière de fiction de tout temps, enfin toutes ces choses-là. Est-ce que c'est indispensable Parce que, enfin, très concrètement, dans le travail de consultation et tout ça, moi, j'ai très souvent, je suis face à euh, un manque de transgression euh, dans, euh, les matières auxquelles j'ai affaire. C'est quelque chose qui, moi, dans ma manière, dans ma pratique, donc est-ce que c'est un lien avec l'approche anthropologique ou pas euh, si toi, c'est un constat chez des auteurs, donc en fait, euh, arriver à imaginer une transgression, c'est arriver à, mettre soi-même à distance le code moral dans lequel on est et, qu'on accepte. n'est pas parce qu'on met en scène une transgression euh, qu'on va la commettre, justement. Il y, a une différence entre le, registre de l'imaginaire et celui de, la réalité. Oui, mais dans ce rapport entre l'intime et le social, et disons euh, l'essentiel de l'histoire de l'humanité, enfin dans ces trucs-là, est-ce que c'est un élément euh, Moi, j'aurais tendance à penser que c'est moderne, hein. c'est-à-dire que la transgression dans les récits religieux, etc., c'est euh, mythologique, hein. c'est elle, est est décrite pour ne pas être faite. C'est-à-dire que les, règles qui, sont, qui découlent de la narration sont des règles, au contraire, de on, on change rien à la société. Les religions euh, sont extraordinairement. Euh, Hélène de Troyes ou Cain et Abel. Voilà, mais c'est très conservateur au sens où toutes les, tout, dans tous les mythes, il y a des, il y a des invariants, hein, comme disait l'autre. Euh, par exemple, tuer son frère, c'est un des invariants. <laughs> il y a Cain et Abel, Romulus et Rémus. et puis dans tout plein, plein, plein de, sociétés, la, le, groupe social, hein, la tribu, elle, est née de quelqu'un qui, a, tué son frère. Bon, c'est souvent ça, et avec la sœur en plus après la mer. Bon. Euh, donc ça, c'est des invariants. Et ces invariants sont là, donc les transgressions sont décrites, sont montrées, non pas pour qu'on les reproduise, mais au contraire pour qu'on ne les reproduise pas. C'est vraiment le côté à ne pas faire qui l'emporte et qui est euh, martelé après par, par la société. Et je me demande si c'est pas très moderne finalement euh, de euh, représenter des transgressions euh, pour qu'elles se fassent, c'est-à-dire de, montrer qu'il y a une autre façon de vivre par exemple que celle qui est euh, traditionnelle. Est-ce que ça, c'est, ça vient de quoi si on regarde même dans la littérature, j'ai l'impression que c'est la naissance du roman. C'est avant la chanson de geste, etc. Euh, tout est bien euh, balisé. On ne sait pas pour ne pas faire. C'est au contraire. Euh, enfin, c'est pas pour transgresser. Non, mais peut-être qu'on peut penser la transgression au niveau de la, la création comme quelque chose qui défie le mythe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tabous qui sont narrés depuis la nuit des temps. Les trois les plus grands sont les cannibalismes, l'inceste et le meurtre, qui sont représentés par mythes euh, archaïques qui nous sont voilà. Et en fait, l'individu se pose quelque part en lui, il y a des pulsions qui, ont envie de s'affranchir de ça. Et il y a des pulsions qui, par contre, euh, et des réflexions et qui sont la construction de la conscience, qui lui disent comment je peux m'inventer nouveau, homme d'aujourd'hui, tout en respectant ses tabous et en délant avec la fonction de la transgression. Mm. Et la création a beaucoup à voir avec ça, c'est-à-dire quelle air elle va remplir là-dedans, à la fois en donnant du contenu qui nous aide à devenir conscients, c'est-à-dire à prendre conscience de qui nous sommes depuis l'année des temps euh, dans ce monde, à travers les mythes, euh, l'histoire, la société, euh, tout ce qui est social, donc la psychanalyse, et donc voilà, à tisser ces récits de qui nous sommes et en même temps à dealer cette pulsion des, transgressions quand même qui est en nous parce que pour m'inventer, il faut bien que j'y transgresse quelque chose pour aller vers euh, quelque chose de nouveau. Donc peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui dans les récits, euh, quand tu dis me manque la transgression, c'est que peut-être on n'a pas aujourd'hui, et c'est là, la crise, euh, je ne sais pas si ça rejoint ton, ton inquiétude, euh, dans, le, où nous sommes aujourd'hui avec les récits, c'est qu'on a, a perdu un peu où va le conte. C'est-à-dire, depuis l'année des temps qu'on compte une histoire, où en sommes-nous aujourd'hui euh, car on, a l'impression d'avoir perdu les repères là-dedans. C'est-à-dire où il y a des récits qui sont terrifiants et donc euh, qui peuvent nous amener vers une sorte de vortex qui amène qu'une envie de détruire tout sur notre passage et puis qu'il n'y a plus rien et qui nous satisfait, peut-être ou satisfait certains besoins pulsionnels qui sont terribles, enfin des destructions de l'autre, sans presque de médiation symbolique. Et d'un autre côté, il y a des contes qui, par peur des symbolisations, peut-être parce que les repères sont perdus, n'arrivent plus à transgresser. C'est-à-dire n'arrivent plus à proposer un contenu ne soit pas... Euh, enfin, on n'en est pas tous là, hein. il y a plein de belles œuvres par ailleurs, quoi, faut pas non plus... Mais tu vois, qui n'arrive plus à poser la question, là, justement, qu'est-ce que aujourd'hui moi je peux poser qui puisse à la fois transgresser et à la fois remplir mon contenu d'apport à cette conscience humaine qui se construit. Euh, tout à l'heure, on parlait un peu de la séparation, par exemple, de toutes les disciplines. C'est-à-dire, on se spécialise et on sépare toutes les disciplines qui nous aident à penser, à réfléchir, euh, au lieu de les faire, euh, tu vas interagir de manière complexe. Et ça, par exemple, c'est un problème. Ça amène souvent à des dérives. qu'on contrôle, contrôle plus au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il nous échappe complètement parce qu'on n'arrive plus à, travailler ensemble pour euh, cette construction, parce que cette construction, elle ne demande pas euh, d'avoir euh, des philosophes, des historiens ou des psychologues séparés dans leur coin. Cette réflexion, il faut qu'elle nous... je pensais aussi ta tentative de réunir plein des domaines différents sur un sujet, un sujet commun. C'est comment tous ensemble on peut contribuer à l'avancement de ces récits. Donc ce n'est pas tellement un sujet, euh, comment dirais-je, qui concerne un domaine, la, la rhétorique, elle nous concerne tous. Je ne dis pas que ça concerne le domaine, la, la rhétorique. Je dis qu'il y a une dimension rhétorique. Il y a une dimension, certes, mais il y en a plein d'autres qui sont dans l'histoire, c'est-à-dire quelle est l'histoire du récit, euh, quelle est la fonction du langage quand il crée de la matière dans le récit. Parce que tu vois, souvent on, a des, on parlait de l'écriture du scénario, une écriture parfois un peu sèche, un peu plate, un peu voilà comment on peut comment la langue peut donner une atmosphère par exemple dans un dans une écriture scénaristique. Voilà, il y a, en fait tout contribue à l'élaboration de cela. Ce qu'on se retrouve aujourd'hui, parfois un peu découragé, on ne sait plus où donner de la tête, où on est, on est désemparé par rapport à la phénoménologie, parce que du coup, le phénomène, c'est lui qui prend la place, puisque les, les disciplines en fait, qui nous forment, enfin disciplines pour les appeler avec un terme facile, ne collaborent plus ensemble. C'est la phénoménologie du coup qui prend la place surtout. C'est-à-dire on assiste à des phénomènes que c'est comme des tsunamis. Quoi. Et on ne sait plus d'où ils viennent il nous arrive, il nous plaffe et on ne sait plus quoi faire. Par exemple, euh, ben voilà, les, catastrophes euh, terrifiantes qui, à un moment euh, sociétal, hein, je veux dire, qui, prennent le dessus, on reste là comme ça, c'est dire qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et où est le récit là-dedans Pourquoi Pourquoi on n'arrive pas à élaborer tout cela C'est qu'est-ce que le récit permet d'édifier d'une certaine manière, de construire, mais il y a aussi qu'est-ce que le récit peut éventuellement, enfin édifier ou, ou, désédifier d'ailleurs, ou, détruire. Enfin, il y, a la capacité du récit à nuire aussi qu'il ne faut pas forcément euh, négliger complètement, qu'on n'a pas traité du tout. Les, Joker, c'était par Joker, c'est parce que j'ai eu une expérience un peu traumatisante avec Joker. <laughs> c'est que, euh, bon, quand on a le voir, je ne m'attendais pas à grand-chose, euh, sinon à passer un moment, voilà mais euh, en fait, j'étais assez euh, très très remué après, et j'ai essayé de réfléchir pourquoi <laughs> ça me remuait tant. Et vu, euh, enfin, en, le mettant dans, la terminologie qu'on a utilisée aujourd'hui, ce qui me semble peut-être vraiment transgressif dans Joker qu'on n'a pas vu avant, c'est que jusqu'à présent, les monstres, hein, donc les, les vampires, les loups-garous, etc. Euh, un, c'était plus des humains, et si ça avait été des humains avant, c'était pas de leur faute. Hein. Ils se sont fait euh, euh, vampiriser, ou ils sont nés comme ça, ou je sais pas quoi, mais euh, il n'y a aucune, aucune responsabilité de, leur part, et du coup, ils ont et puis donc leur côté déshumanisé ne pose pas de problème, on peut les rejeter sans aucune difficulté alors je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui l'ai ressenti comme nouveau, mais dans Joker, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est Le gars qui, on commence par s'identifier à lui complètement parce que c'est un pauvre type. Hein, il, a, une vie, euh, une vie euh, new-yorkaise, pas new-yorkaise, mais de, tous les jours, hein, avec des ennuis, avec des machins. Il aime sa mère. Il a, enfin, voilà, il a les difficultés, euh, et les joies de, de des gens normaux et il devient le monstre. Et il ne devient pas le monstre parce que le ciel lui tombe sur la tête, il devient le monstre tout doucement, de façon complètement logique, à partir de ce qui lui arrive. Et, chacun de, chacune de ces étapes, on peut s'identifier. Oui, c'est vrai, j'aurais pu péter les plombs moi aussi à ce moment-là et faire la même chose. Et donc le monstre devient complètement humain, euh, enfin reste humain même quand il est monstre. Ce qui explique par exemple que, effectivement, dans le film déjà, alors qu'il égorge quelqu'un à la télé euh, <laughs> sous les yeux de tous les téléspectateurs, les manifs, les émeutes qui se passent dans le film se font avec le, masque de clown euh, du, de Joker. Et je, regardais euh, que dans plusieurs endroits dans le monde, les, manifs qui, ont lieu au Chili ou ailleurs, les gens se griment maintenant en Joker. En, donc il y a quelque chose dans lequel on peut s'identifier au monstre et j'ai l'impression que c'est nouveau, mais peut-être que je me trompe. Et ça traduirait quoi je ne sais pas. ça, traduit peut-être le fait que euh, on, transgresse même l'idée que euh, y ait des que finalement la société fonctionne en excluant euh, ceux qui vont trop loin dans un sens. Hein. la monstruosité est au cœur voilà, l'idée que même si euh, quelqu'un fait des choses monstrueuses, son exclusion, son, le fait de le euh, n'est pas acquis d'avance euh, et, qu'au contraire, ça peut devenir un modèle. Je, je vais outrepasser ma fonction juste une seconde. sur, parce que je, voudrais rebondir sur quelque chose, une question qui m'intéresse beaucoup, la question de l'héroïsme de la fin de l'héroïsme dans, la dans les récits contemporains. Euh, il semble que historiquement, euh, les héros soient les représentants des valeurs de la société à laquelle ils appartiennent. Mm. C'est-à-dire, euh, ils, incarnent ces valeurs. Aujourd'hui, le cinéma contemporain, c'est souvent un cinéma d'anti-héros, c'est-à-dire de gens qui représentent les valeurs transgressives et qu'on va être, on va être, on va être avec eux parce qu'ils posent le problème de cette société, ils s'opposent à la société dans laquelle ils sont. à une question que je me pose, c'est les difficultés du cinéma américain à, créer euh, des thématiques qui soient un peu renouvelées. C'est aussi lié au fait que bah, la question de l'héroïsme euh, américain après la guerre froide, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus vraiment euh, d'antagoniste. Et puis aujourd'hui, l'anti-héros américain, c'est compliqué aussi parce que euh, il a sait pas vraiment, il peut se poser contre, mais il n'a pas vraiment de valeur clair à défendre. Sauf qu'aujourd'hui, on a un antagonisme commun, un problème commun qui est le problème environnemental, on va dire, et qu'on voit surgir des projets, on voit arriver des projets avec des anti-héros qui portent cette valeur-là. Et donc, moi, la question de l'héroïsme et de savoir ce que c'est qu'un héros ou qu'un anti-héros, je trouve que c'est lié à cette question du Joker, qui est un grand anti-héros finalement. Euh, je ne sais pas si c'était cette attente autour de ta réflexion autour du, du héros, du anti-héros. Euh, en fait, on touche la problématique de ce qu'il pourrait appeler le personnage central. Parce qu'effectivement, c'est assez connoté héros, anti-héros. Euh, en gros, on pourrait dire voilà la définition du héros, puisqu'on la prenait dans les récits premiers, euh, c'était celui qui portait les valeurs dominantes. Et le anti-héros portait, à l'inverse, c'était une espèce de double. Euh, en fait, même les, théories narratives ont eu du mal. Ça a été encore utilisé euh, par Philippe Hamon, qui était spécialiste de la sémiologie en France, euh, sur la, littérature plutôt, mais il utilise aussi le héros. Mais en fait, finalement, il montre que le héros, c'est plus une distribution, c'est le personnage qui est le plus présent dans le récit, celui qui agit le plus. Et en fait, il dit, bah, on va l'appeler le héros pour pas l'appeler pour, l'appeler protagoniste principal. Et en fait, il y a aussi quand même des fictions qui renoncent à à l'individuel euh, pour mettre aussi des, un héros, on va dire, euh, collectif. Et ça, c'est une autre, euh, une autre démarche. Et derrière, il y a aussi des valeurs, le fait de mettre en avant des, des héros collectifs. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un personnage principal, mais il y a plusieurs personnages principaux qui sont presque tous traités à égalité au niveau du temps d'apparition à l'écran, etc. Tu vois, un film comme Le Grand Bain, ou euh, pas mal de films de Ken Loach aussi, où c'est plus un groupe que... Euh, et ça veut dire aussi quelque chose, ou les films de Guédéguian euh, d'ailleurs aussi. Et, ça, il y a, quand même tout, un tas de valeurs par ce simple fait pour raconter des histoires qui sont... tu vois, l'originalité, elle n'est pas peut-être dans la trame, dans les événements, etc., mais par le fait que ce soit des groupes, en fait qui sont euh, portés à l'écran, ce que tu as pas mal, je trouve, dans le cinéma français, en fait, euh, et qu'on trouve moins, moins facilement. Je connais pas tous les autres cinémas, tu vois, mais. Euh, et bon, Ken Loach est vraiment l'exemple qui se rapproche le plus de ce qu'on a aussi dans, dans, le cinéma français. Bon, c'est que peut-être que je connais le mieux du cinéma anglais. mais il y, a pas mal de, films aussi comme ça en anglais avec beaucoup de, personnages. Même si chez Loach, il y a clairement une, une, vision politique particulière dans le fait de mettre euh, en scène un groupe euh, qui est souvent issu des, milieux modestes, etc. Et pas, euh, voilà. Et donc en fait, ça, rejoint cette idée de, des valeurs aussi dans le récit. On voit que ce n'est pas forcément, comment dire, dans une mise en narration de, valeurs qui s'opposent, mais aussi quels sont en fait les comment personnages, voilà, qui vont les porter, comment ils sont est pris en main en fait les, événements sont, sont, pris en main, les, événements ils sont traités à travers à travers ce, système-là. Et le héros collectif est intéressant de, ce point de vue-là, ce qu'on pourrait appeler les héros collectifs ou les anti-héros collectifs, qu'ils ont essayé, mais le film est très mauvais, euh, Suicide Squad, euh, c'est bon, <laughs> c'est un anti-héros collectif, mais le film est très mauvais, je pense. Mais le, coup collectif individuel, je pense que euh, c'est une distinction vraiment importante à faire, parce que dans le, cinéma américain, enfin, je, prenons les westerns par exemple, qui, sont quand même fondateurs, et après on, on retrouve du western dans des tas d'autres situations c'est pas, euh, tu dis, le héros est porteur euh, des valeurs de la société. En, même temps, le héros, il est aux prises avec une société qui, euh, soi-disant, a des valeurs, mais qu'elle n'applique pas correctement. Et le héros est tout seul, hein, individuellement. Lui, il garde les valeurs, ces valeurs-là, qui sont pas forcément les valeurs, il les préserve et il finit par gagner parce que euh, il lâche pas le morceau, quoi, en gros, alors que euh, s'il lâchait le morceau, ben, ça serait foutu pour tout le monde, pour la société, pour tout ça. Donc il y a, y a, un côté... Euh, Antigone, <laughs> qui, est, qui, est, là aussi, c'est-à-dire Antigone, c'est pas non plus de la transgression pure et simple. C'est Antigone est porteuse des valeurs euh, divine euh, qui est en train de transgresser euh, son beau-père dans, dans, dans, la ville. Donc on a, on a ce, côté permanent de conflit entre, dans l'application des valeurs. Hein, et je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est que ça reste des, des, films passionnants, même si on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques, c'est qu'il y a toujours ce conflit-là. Et, ce qui caractérise peut-être le plus le cinéma américain, c'est pas tant euh, l'échelle de valeur que le fait que pour, euh, pour ce cinéma-là, il me semble que c'est le côté individuel qui est le plus important. Tu n'as pas à discuter avec les autres, à regarder les règles. C'est toi qui, en toi, va trouver euh, toute la force qu'il faut. Oui, mais pour, pour, réintégrer une société, une famille, que ce soit le parrain, ou en tout cas, dans toutes ces figures-là, ce qu'il y a peut-être moi, je sais pas, moi, euh, je pense à des films euh, comme les, films de Paul Schrader, où euh, maintenant cette idée de. Elle se transforme un peu. vous avez vu, je sais pas comment ça s'appelle en français, La route de la rédemption non Donc c'est l'histoire d'un prêtre qui rencontre un, un militant écologiste et la femme de ce militant écologiste qui est enceinte et elle veut avorter parce que lui, il considère qu'il faut plus faire d'enfants dans ce monde. Et en fait, ce, militant écologiste se suicide et le film devient une espèce de face-à-face entre cette femme enceinte et ce prêtre qui a été complètement euh, bouleversé par les révélations sur, euh, sur euh, les collusions entre les grandes entreprises, la, destruction du monde, etc., que lui a fait ce militant avant de mourir, qui étaient des informations qui étaient disponibles sur Internet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tout d'un coup, ça lui a ouvert les yeux, en fait. C'est juste cette forme-là de révélation. Et en tout cas, la, question qui se pose à lui, c'est comment, euh, comment vivre euh, dans une société qui elle-même se détruit. Et c'est en ça, ça rejoint aussi un peu les questionnements de Joker. Mais tout d'un coup, il n'y a plus d'envie d'intégrer la société. dans, l'Ouestern, il y a encore l'idée qu'on peut changer la société et qu'on peut après continuer à faire corps dans le parrain pour des raisons qui peut-être nous échappent, mais en tout cas, il a envie d'appartenir à ce monde-là, même si finalement, après, ça le détruit, etc. Là, on est dans un... le rapport entre l'individuel et le collectif, il a changé aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que le collectif, euh, tel qu'il s'est construit, euh, il est à réinventer, quoi. Je pense que cette opposition de l'individuel et euh, du collectif est très, très, très importante, parce que, par exemple, si on et pour notre travail euh, sur le scénario et pour les scénaristes eux-mêmes par rapport à ce qu'ils veulent dire. On parlait de transgression, et là on dit en fait plus précisément transgression de valeurs, mm. transgression de certaines valeurs. Euh, si on prend Ashgar Faradi, par exemple, euh, qui est un, grand scénariste, sans aucun doute, et, si on prend une séparation, si on, analyse, a une, une, analyse héroïque du film, on ne comprend pas le film. Mm. C'est si on a une analyse dramatique au sens théâtral qu'on comprend le film. On comprend que il y a deux clans dans cette société et qu'en fait on va se balader entre les deux, quels que soient les protagonistes qu'on va choisir, cette distribution et les duels entre deux parties de la société. Donc c'est un film qui parle d'une société et qui joue, qui donne au spectateur une certaine, un certain chemin, une certaine, enquête finalement dans entre, entre ces deux camps. Donc ça je trouve que c'est pour la régénération de, et des auteurs, on va dire, et des possibilités. Je trouve que ce rapport au collectif est très, intéressant. Il y a quelque chose de motivant et quelque chose de, non pas de nouveau, parce que c'est pas nouveau du tout. Hein, le théâtre, c'est moins d'être nouveau, mais c'est quelque chose qui, euh, euh, qui apporte des formes et des idées nouvelles.